un sol que ilumina mi vida. Es un eco de mis viejos días. Sensaciones tan desconocidas. Lo que siento no entiendo, es un sueño.